Ui, oh, cantik kereta. Uh, saya kat sini datuk bang. Oh datuk. Tadi kata uh, nak undercover. Uh, ah, tak, saya memang datuk Ada Undercover tapi bagi tahu datuk eh. Oh, saya kena uh, panggil datuk lah maknanya. Datuk datuk. Ah. Uh, Uh. Ha. Tak test dia tadi tu Oh <laughs> shit ha. Datuk macam mana tu Macam mana boleh dapat datuk tu Datuk tu saya saya beli bang. Oh beli. Ah beli. kan memang macam ada kena mengena kabel-kabel dengan pemerintah ke apa? Oh tak ada tak ada. Saya memang ha, beli. Semalam saya, saya jumpa dengan pemerintah. Buat IC. Oh dia dia memang Datuk juga. Ha, ramah betul dia. Oh yang pakai, pakai baju purple. Ha, kalau nak tanya dengan saya memang tak ingat. Ha, tapi saya kalau dengar suara tu ingatlah. Abang semua tak ingat apa abang ingat? Nah, macam mana daripada kecil memang minum semut je penuh. Ah, uh, semut tak boleh minum. Kena ah, makan. itulah tu. Jap, saya ambil duit. Ambil banyak sikit. Habis eh. <laughs> Datuk, ada bas ni blok. Saya Datuk kan. Yelah, ah, Datuk memang Datuk. Saya ni orang biasa, nanti dilanggar. Ah. Ya yeah, kena respect saya Datuk Saya beli mahal-mahal Ah, siapa? Yang bas tu? Bas tu orang saya... betul orang-orang mandu ke? Ah, betul. Oh. Sekejap, umpan, umpan ya. ya apa apa tadi? Sama, sama balik pasal hormat tadi? Saya tak hormat Datuk ke minta maaf lah kalau tak hormat. Oh, saya bukan. ni memang jenis ceria macam ni Datuk. Bukan, bukan. Yang ah. bas tu kena hormat saya. Saya Datuk. Oh. Saya memang macam ni Datuk. Dia semua orang macam ni. Ah, hormat tu ada. Ah, tapi itulah. Seronok. Oh, seronok eh. Ah. Sekejap uh, saya bawa kedai Kedai 7-Eleven lah Beli alat Eh beli alat pula Beli umpan Eh bukan mahal dekat situ Tak ada tempat rahsia Tempat rahsia? Ha, tempat Ini tempat, rahsia. tempat datuk-datuk je ke? Nanti kalau datuk tak ada macam mana saya nak beli umpan? Eh tak yang ni Tempat murah sikit lah Saya dah habis banyak beli datuk ni Oh, okey okey okey okey. Ah, ha, kita pergi tempat murah sikit. Okey okey, Datuk kan? eh. Rahsia-rahsia macam mana nak memancing pada saya. Ah. Tak mana ya. tahu satu hari nanti kita boleh duduk semeja ke saya pula jadi Datuk. Ah. Ha. Ah, Datuk-datuk, perempuan dan perempuan. Wih, Datuk tengah berlatih ucapan eh? <laughs> Saya pun teringin tu nak duduk atas pentas tinggi bagi ucapan eh. Oh, kita orang dengar best Oh. Boleh, boleh, boleh. Kat dataran tu ucapan free je kat situ. Oh, takut kena pukul kan nanti. Ah. <laughs> pukul. Ha, oh, risau nak bagi ucapan. Risau kadang-kadang. Kat sini boleh ambil duit ke? Ui, seratus ribu lagi, Datuk. Ah, ya, betul. Ambil. Saya Datuk kan? Saya Datuk kan awak, Datuk? Ah, saya tahu. Saya tahu Datuk ah, ni beli. memang kaya. Oh, kedai ni kena ban. Ah, kena ban? Hmm. Apa maksud dia? Apa maksud kena yeah. ban tu? Ban yang yeah. roti tu ke? Ban, ban. Yeah. Bukan. Ni, dia, tak sesuai dekat pemerintah jadi oh. kedai ni kena sita. Ni ada pemilik jugalah. Ada ada. Oh, okey. Alah, tak boleh belilah Datuk. Ah, Jo jo jom. Kita... Tu, setiap kita kedai yang kita pergi, Datuk kena bagi saya RM100,000. Eh? Sampailah kita boleh beli umpan. Apa kita kita main permainan tu, Datuk? Banyak je habis. <laughs> alah, kata Datuk. Datuk kan Datuk. Takat RM200,000, RM300,000 okay. ni. Alah, saya tahu. Malam yang bagi okay. saya 330 ribu tu dia Macam tu je Dia lempar-lempar je oh, Macam ni eh, Kedai yang Kena ban Saya bagi 100 ribu Okay okay okay kedai ha. Eh Datuk ni sporting lah Datuk Boleh main minigame eh dengan Datuk <laughs> Macam ni eh Orang kaya punya kehidupan uh, Sekejap isi minyak Isi minyak saya kena bagi juga duit Oh iya ke? Haa ya. uh. Ah. Weh, ini lagi lebih-lebih daripada saya punya minigame. <laughs> 97 ada tu? Hmm? 97 ke 95? Uh, 97 97 lah kan Kalau 95 ah. uh. buat malu lah Datuk Kalau Datuk lah. isi 95 Saya terus Cakap apa ni Datuk isi murah Biasa saya isi yang round satu tu Round 100 eh? Hmm, tapi setengah stesen minyak. Ah, tak banyak tempat dia kan. Ha. Hmm. Eh bang, saya. Salam. Waalaikumsalam. Bang, esok saya kahwin bang. Esok abang kahwin? Ha. Ah. Oi, selamat ah, selamat berkahwin. Tanya, ah, tanya, tanya. tanya. Ada kata-kata semangat? Ah, uh, okey, Datuk mula dulu, Datuk mula dulu. Okay, oh, saya panjang kata-kata uh, semangat saya. Nanti ah, buat live unboxing. Buat live unboxing? Ah. Mantap lah. ya, Datuk lah. <laughs> habis lah. habis lah. Ah, saya pula. Ah, uh, semoga kau uh, panjang umur, murah rezeki dengan family, dapat banyak anak. Ah, lepas tu bini kalau boleh satu tu je jangan bertambah. Kalau nak tambah boleh tak? Ah itu terpulang lah masing-masing. Saya bagi ucapan je. Nanti. <laughs> Itu ah, boleh lagi kan? Mampus. Oh, aduh. Poli. Eh, Datuk. Kenapa takut poli, tu? Tak. Sebab... Uh, eh, kereta ni tak ada rotek. Oi, oh. Bloi, bahaya. Tak apa, Datuk. Datuk bagi, buatlah macam bagi saya RM100,000 tu. Kat polis. Ah uh, betul ke? Ha. Lepas tu kita dua-dua kena tangkap. Elok, saya pun terlibat. Kedai ni, eh? Ah hmm. kedai. Tolonglah Ben. <laughs> eh, Datuk kata session minyak tadi nak bagi duit. Oh, lupa lupa. Lupa kan. Aduh, Datuk ah. ni minum semut eh. Gang lah kita. Ah, saya, saya transfer, saya transfer. Oh, Okey, saya dah transfer. Nanti Ui, berganda. Kalau... Duit berganda. Tak, yang tu ni. Kedai ni 100k. Eh. Sesi minyak 100k. Oh, eh, kedai ni tak masuk. Dah dapat dah. Ah, sebab dah dah stop kat sini. Umpan murah eh sini. Tak tahu lah. Datuk ni saya kadang-kadang confuse juga dengan Datuk ni Jom Saya eh, lapar, saya lapar tu Lapar, lapar, lapar uh, Lapar sebelah sini Eh Datuk, kedai baru oh, Kedai baru eh <laughs> Taklah saya gurau je lah Datuk Tak payah susah-susah lah Buat apa Datuk dah banyak tolong saya dah Tahu macam mana nak balas Ha <laughs> ni, sini Makanan beli yang paling mahal Yang paling cepat mahal eh lagi, ha, lagi cepat naik ya. Oh ni eh, B-Mac eh? Ah. B-Mac L? Ah, hmm, dapnya. Dengan cola. Cola, cola yang saiz L tu? Ya, yeah, betul. Ah, sedap betul lah Datuk Lega rasanya Dah lah ada orang bawa kereta Bawa kereta mahal lah tu Bawa saya jalan-jalan hmm. Lepas tu dapat makanan pula ni Belanja Aduh Syukur tu saya ni Walaupun kena scam tadi Dekat tengah laut Rupanya ada Ada ikemah di sebaliknya